पीछे पीछे अरे अरे भाई पूरा पूरा पूरा डैमेज आ पूरा डैमेज बा मार्क द लोकेशन नीचे पूरा डैमेज बा मारा ये तो फिनिश कर दिया खत्म जल्दी रिवाइव कर जल्दी रिवाइव ड्राइव करिए भागो जाते हैं मालिश आप कहाँ जाते हैं हाँ जल्दी दो अभी कट गया सामने एक और नॉक बाद कर सामने सुपर बा हाँ नीचे आ awesome. बहुत बढ़िया नोक बा सिर पर जिया किल दिवा दो भाई